Oui allô l'eau. Oui. Eh, Mambia zingo we. C'est un lieu de rendez-vous. C'est où ça Voilà wat voilà wat mam nefo. Voilà wat. Je ne te vois pas. Ah d'accord, je te vois maintenant. Ouais, ça va bien. ça va Ouais. De la place Ok, merci. Oui, pardon. Bonsoir monsieur. Oui, ça va Oui, ça va. Oui, d'accord. Et eh, je vous apporte quoi Tu veux quoi Du coca. Moi, je veux du coca. Donc, envoie deux cocos. Deux cocos. Ok, c'est compris. Manzap, ça va. Ouais, ça va. Ok, mademoiselle, votre coca est pour vous. En Wada. Pakai aja tiga puluh golong gonkan. Pakai ya. Sepuasa. Mau kuasa leke nyate, kau mana kabin, Aha. Nyate yang ke.